زندگی رو با تو میخوام نه با هیچ کس دیگه میخوام کنارت بمونم تنهایی بس دیگه مثل تو پیدا نمیشه هم خوب میدونی تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی اینو خودت خوب میدونی تو رو به دنیا نمیدم اومدی تو زندگیم یک دفعه عاشقت شدم همیشه منتظر بودم تا تو رو پیدا بکنم تو اومدی آخرش فقط شدی مال خدا زندگی رو با تو میخوام نه با هیچ کس دیگه میخوام کنارت بمونم تنهایی بس دیگه مثل تو پیدا نمیشه خودت هم خوب میدونی تنها که تو همیشه با من میمونی اونم تنهایی بحث دیگه مثل تو پیدا نمیشه خودتم خوب میدونی تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی بگیر و با تو تو رو به دست آوردم و به آرزوها رسیدم تو همونی هستی که عاشق خدا شدم یه حرفی توی قلبم فقط میخوام به تو بگم بگم که زندگیم توی من به تو وابسته شدم زندگی رو با تو میخوام میخوام کنارت بمونم تنهایی بس دیگه مثل تو پیدا نمیشه هم خوب میدونی تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی زندگی رو با تو میخوام نه با هیچ کس دیگه میخوام کنارت بمونم تنهایی بس دیگه مثل تو پیدا نمیشه خودتم خوب میدونی تنها میشه با من میمونی